Cara awak jangan dengki kena tak ada siapa Jangan main sepak kaki Bulat dan bawa bercana Fikir with a force Kita different cause Jangan cuba panggil boss Kata kerja tak ada sauce Tak sos, sauce Kau kalau terbuat-buat Bukan boss aku tinggi Tak lena cepat Kereta api lain kerapa Bawa emas bukan sampah Kau emas semua berebut Siapa aku ramai sampah Kalau ku masuk, Tak boleh kejar kau takkan dapat Dalam sejarah Ada nama kau orang takkan ingat eh. Budak peralihan ni tak cukup perhatian Kau belah tak payah nak cari beban je tak ada sauce Cara buat jangan dengki Kena tak ada siapa Jangan main sepak kaki Budak nego bercana game with a force Kita different cause Jangan cuba panggil boss she's on my mind Bukan tikus so yeah. I gotta ease All the shit dalam hidup Your girl wanna see let Lemus mana aku minum Your boys wanna be Sorry day tali ikut Devil ni tak free Gifted macam body And they talk about a big About running the game Tapi nampak ya Engkau tu cuma Messi Sumpah tak tipu Sumpah You're an drip drip Macam tahu where the hoes at Kelab rahsia ni borak hijau tak masuk dalam whatsapp I know korang nak tahu how we doing this Every night different cup different mixing with yeah. cash coming in Melon hit me up and the heat coming in While your gang's in the room, who the fuck let them in? Want some diamonds on me? Guess I'm just feminine Okay, okay Guess I'm just feminine Want some diamonds on me?